每一个大男孩都一定有梦想，自己拥有一台机械人或一只机械兽，而能够使用一只手表或什么仪器控制它。卡洛斯亦不例外。因此，我时常叫我的学生要拥有无穷无尽的想象力。几十年前无法拥有的东西，只要拥有想象力，今天我便可拥有。提醒一下。 假如大家都喜欢《风琴奇侠》卡洛斯的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。能够活动的机械，卡洛斯制作过不少，例如万向车、真空吸术的 microbit 小船等。但我一直希望制作一件东西能够用脚走路。谈到用脚走路的机械人，第一时间便会想到 Boston Dynamics 的机械人。 我是四只脚的，或是两只脚的，都做得非常好。可是当然明白，这些高科技不容易仿制。但若不由简单的机械入手，学术认识机械人，我会心有不甘。因此多年以来，我都有收集这方面的资料。到了最近，我更喜欢看一些六角机器人的资料。我认为，Arduino 配合多机集编程，作为创客的我应该能够做得到。 看了很多个款式，我选择了一款比较简单容易制作的。为了节省时间，卡洛斯下载了作者部分的 3D 打印档案，希望打印预制角试验一下。只是打印预制角的部件用了五个小时。我还准备了三个 MG995 多机轴承，还有配合多机用的摆臂以及螺丝等等。 至于安装，一点不复杂。这个是主部件，要把 MG 995安装在里面。做法是把这些滚花丝木用热力嵌进 3D 打印件的小孔，便可以安装机牙螺丝了。当主体多机这四个螺丝都安装好，便同样嵌进两个滚花丝母，安装第二个关节。当然，第二个关节内也有安装 MG 995多机。 安装方法大致相同，至于多机的摆臂要剪短一点，才能配合 3D 打印件。安装第三个关节和多机之前，还要预备一些配件。安装最后这几个长螺丝，整只爪便差不多完成了。 我们试验三个关节，已经相当顺畅。有了经验，变化数制作第二只爪，但请记住，两只爪是对称的。第一个关节要先做近射才好打印。卡洛斯曾经在做万向车的时候，用了阿克力做底板，结果还是破了。因此，这次一开始我便决定使用六毫米铝板做底板。 用这样厚度的铝板，必须用 CNC 来加工。因此，我先把绘画好的底板图纸绘入 ArtCam。大家见到这六个孔是为了安装轴承的。我要判断切割内圆及外圆的深度。选择好切割铝板的道具后，我们先来模拟一遍。 然后再把几套深浅不同的道路绘出成机构。有看过之前卡洛斯介绍 CNC 操作的朋友，应该对这部机器不为陌生。其实操作和 3D 打印机很相似，分别不过是 3D 打印使用加法建模，c n c 呢却使用减法建模。 底板完成了，便继续做面板呢。上面的六个孔和下面的六个孔不同，下面的六个孔是圆形，用来安装轴承；下面的六个孔是安装第一关节的摆臂。因此要使用 CNC 切割这个坑，要把摆臂完全嵌进这坑里面，这样多机才能发力。同样，线模拟切割，然后裁。 快出成机后，便可以放上机器进行切割了。可以看到切割完成的六个坑很整齐，把多机的摆臂嵌进应该没问题。底板及面板切割好了，我们尝试把机械臂安装在下面。第一个关节底部有轴承，便安装至底板。底板及面板之间的距离。 我使用了两块 3D 打印件来固定，两者的距离固定了，便可盖上面板及上螺丝。最后安装好第一关节的摆臂，我把每一个关节的顺滑程度都测试一下，然后再把舵机连接至 Arduino，尝试驱动。 我使用了一块 Arduino Uno 去推动三个 MG995，发现非常吃力，速度非常慢。自然追踪都要推动六只爪，总共需要十八台 MG995，一块 Arduino 肯定不足够。于是我准备了一块 Arduino Mega 二五六零，这是我第一次介绍二五六零。 它有六十多个数码输出，再加上十多个模拟输出，配上多机控制板，足以控制七十个多机。当然，要控制十八个多机一启动，必须额外供应电源。我已结束完成其他细制爪，安装至面板和底板之间后，我发现整台六轴机械非常重。 但手差点拿不起。哎，这次又助教了。下回要使用胶板重新再做，取代铝板，但是不要紧，设计及制作的过程本应如此。我先把 Mega 二五六零简单变成，把所有舵机的角度调至适合数值，然后再供应十二伏电源。咦，可以站起来了。但为何像 Elvis Presley 的脚在抖呢？ 经过多方试验，我发现可能出现的问题很多。第一是每部多机安装的时候没有回重，因此角度各有分别。第二，可能有些多机质量有问题，好像这一个在不断颤抖，好像营养不良。第三，是我下载的这套 3D 打印组件太过单薄，不能承载整个机械兽。 因此，若要它能运动，所有组件必须自己动手重新设计。现实我只能做到供电，让它站起来。我相信，若要变成智能使用手机或手表互换，我还要走一段很长的路。但不要紧，有尝试才有成功。 希望你能够继续支持卡洛斯的视频，并支持我去完成我的专案。零九，别忘了订阅、点赞及分享。